しましまを狙って いいよいいよナイス柵とポールの間うんがいいんだけど保険かけて、はい、ポールより、でポールも右に行きやすくなってるから、いいんじゃないどう しいでもでも完璧完璧、うん、はいナイス手前に、うん、はい、うまいうまいよナイスそうそうそうおいいよあ 調子いいでもね良くなったよ打ちやすくは、うん 大丈夫大丈夫大丈夫、カート道うまい今肩で打ててたようまいうまいうまいうん今すごいよかったナイスパーチャンス頑張ります頑張ろう、うん、肩から肩で距離感距離感 最初に切れちゃったねオッケーナイスボギーありがとうございますいい感じよよし最後今いい感じに来てるから、うん、ね自信持っていこうはいここもポール狙っていきましょうはいポール狙ってうんうんいいよいいよいいよダフったけど行くから意外あれはしかも左じゃないいいよかった バンカー狙いであ惜しい惜しい惜しい惜しい惜しいでもいいよ触れてるもん惜しい惜しい そうそういいよいいよいいよ内緒内緒ちょいだ振ったけどいいミス、はい、いいミスいいミスありがとうございますここはもうピンは狙わないはい引いてはいでもね全然ないよ本当ですか八十とか多分多分 B で本当はいオッケーピンを狙わず枯れ木を狙って、はい オッケーオッケーナイスよし突パ張トでいこう頑張ろう頑張ろう頑張りますよくなってるよくなってる、はい、この調子で、ね、頑張りますパタ相当いいよ <laughs> やっぱなんかこう変わったね、うんはい、振りも変わったもんなんかこう自信が出てきた <laughs> すっきり感ねすっきり感出てきたね、うん、よかったスーパットで終わりたいです、うん、はい、肩から肩を意識 おうまいうまくなってるおうまいじゃんうまい丸の内のおさがですじゃじゃん今日はロースカツ膳を頼みました美味しそうですあきちゃんはお蕎麦ですお蕎麦好きですか大好きですお、すっきり